Heides Stief, ich mache gerade Dinge. Überfall. Ich habe auch coole Hobbys. Das ist mein Haus. Kommt mit, dann stelle ich euch meine Mutter und mein Vater vor. Das ist mein Vater. Äh, hi. Das ist meine Mom. Hi. Hi. Das war's. Ich hoffe, ich sehe euch wieder.